meu sonho você não está. Saiu pelas ruas a te encontrar. Solidão prevalece, retorno ao meu lar. Te encontro em meus sonhos, nem quero acordar. Vamos viver sem demora. na brisa que vem da marola Ao som de um bob na vitrola Vem que o céu está da hora Seja aflorado, fazendo inspirar Em belas poesias pra te encantar E o brilho da lua bem me extasiar Viagem mil coisas perdidas no ar Vamos viver sem demora A brisa que vem da marola Ao som de um bob na vitrola E vem que céu está da hora É Deus quem bate nossa porta Fazendo a gente entrar em órbita feliz não tem hora. E nossa vida é um mar de rosas.